Impressores i escàner 3D, talladora de vinil, fresadora, talladora làser, impressora digital d'alta capacitat... Tot això i molt més és el que podeu trobar a BDN Lab, un projecte que va aterrar al setembre de 2016 a Badalona amb una clara intenció de quedar-s'hi. La idea es basa en un centre d'edició i fabricació digital que reuneix diferents tipus de tecnologia al servei de l'educació i l'àmbit maker. Per això es divideix en tres línies, el Fab Lab, l'EduLab i l'espai de coworking que s'inaugurarà després de l'estiu. La convivència d'aquestes tres vessants vol crear un ecosistema en el que makers, empresaris, autònoms, estudiants i professors puguin ajudar-se i establir xarxes de treball i col·laboració i el que volem fer és enllaçar a eh, empreses, autònoms, startups que estiguin en, en aquest coworking, eh, enllaçar-ho amb, amb el que és l'àmbit eh, d'aquí baix, de la planta de baix, de, la planta del Fab Lab, on estan els makers. És a dir, eh, si hi ha alguna persona a dalt, que algun, algun empresari eh, que necessiti eh, algun maker per dur a terme algun disseny, algun, la producció d'una un, beta, doncs la té aquí baix ho té molt fàcil. La vessant educativa, EduLab, ocupa una part important del projecte. Es programen tallers adreçats a tota la família, activitats extraescolars de llarga durada, visites a escoles i també formació per professorat, entre molts altres. L'aprenentatge a través de l'experiència, la pràctica i la creació és molt més motivadora pels joves i també pel seu entorn. Llavors doncs, és interessant capacitar a tothom, no solament els alumnes, sinó també les famílies, amb aquestes tecnologies que ara sembla que siguin molt novedoses, però que a la llarga haurem d'entendre com funcionen, perquè així deixem de ser eh, doncs, consumidors sense ignorants no? i podem fer-nos els nostres propis objectes o construir qualsevol cosa o arreglar alguna cosa que tenim a casa. Qualsevol persona interessada pot fer-se sòcia de l'espai per tenir accés a tota la maquinària disponible. El servei està pensat perquè la gent faci reserva i funcioni de forma autònoma o bé que puguin contractar el servei d'un tècnic de l'espai que desenvoluparà el seu projecte.